alxwaar alkhaamis waxa weeye waa wada sheekaysiga shanaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi axmed wuxu uhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato badar baa yidhi wacalaykum asalaam idinkana nabadgelya dushiinna ha ahaato axmed wuxuu idhi haada akhii qof kaloo saddexaad bu imaka baraya kolba waa lag iminka laba isbaranayey baa markii hore laynoo sheegayay iminkana laba la isbarayo oo saddex qof bay noqonayaan wuxuu idhi axmed haadaa akhi kani waa walaalkay saddexdii qof sawirkooduna waa ku ad arkayso huwa mudarisun waa macallin beder baa wuxuu idhi kii la baryay weeye ahlan wasahlan soo dhowow axmed baa wuxuu idhi mid walba inuu kakala u sheego weeye haadaa sadiiqii kanna waa saaxiibkay huwa muhandisun waa nin injineera alakh walaalkii baa dabeedna yidhi ahlan wasahlan soo dhowow axmed baa wuxuu idhi maca salaama nabadgeliyo beder baasna wuxuu idhi maca salaama nabadgeliya oo markii la kalaama baxayo alxiwaaru saadis waxa weeye wada sheekaysiga lixaad kaasaa ugu dambaynaya marka la eego jabtarkan undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi nada gabadha le waxay tidhi assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha noqoto hudaabaa waxay tidhi wacalaykum asalaam idinka nabadgelya dushiinna ha ahaato nadaabaa waxay tidhi haadihi tani ukhtii waa walaashay hiya tabiibatun waa gabadh dhakhtara hudaa waxay tidhi ahlan wasahlan nadaabaa waxay tidhi iyaduna mar labaad ku noqotay hadalkii haadihi sadiiqatii tanna waa saaxiibaday ee hiya aalibatun waa ardayd alukhtu walaashii baa markaa tidhi ahlan wasahlan soo dhowow nadaa waxay tidhi maca salaama nabadgeliyo hudaana waxay tidhi maca salaama nabadgelyo